Os presentamos la actividad Dar la bienvenida a la diversidad para empezar a trabajar la seguridad en un eh, grupo de trabajo. És recomanable fer-la al principi d'un taller. Quan anomenem i explícitament donem la benvinguda a les diferents identitats que poden estar presents en un grup, com també, per exemple, les diferents posicionaments respecte a diferents temes que tractarem, el que estem fent és que estem generant aquest espai de seguretat. Perquè quan la persona facilitadora que té una posició d'autoritat o de poder dins un grup reconeix i veu les diferents identitats que poden estar presents, ja puguin ser les identitats més visibles o les més invisibles, aquest fet el que fa és que les persones senten que poden estar completament presents perquè algú ja les ha nombrat i les ha reconegut. Per poder preparar aquesta activitat, la persona facilitadora necessita fer-se una sèrie de preguntes. Quines identitats poden estar presents en aquest grup amb qui aniré a treballar? Quins temes es treballaran en aquest grup? Perquè això portarà a pensar quins diferents posicionaments poden estar presents en el grup i també al mateix temps com et sents tu personalment posicionat, posicionada respecte a aquests temes. Si n'hi ha algunes en les quals et sents com fortament en contra, necessites preparar-te i pensar quina estratègia faràs servir i com et fas un treball intern perquè aquestes identitats en les quals tu personalment pots arribar a estar en contra també tinguin un espai per ser vistes, reconegudes i escoltades us volem compartir ara alguns exemples de com poder donar la benvinguda a la diversitat en un grup, com frases, per exemple, dono la benvinguda a la diversitat present en el grup, a les diferents edats que puguin estar presents, les persones més joves, les persones més grans, a les diferents identitats de gènere, per exemple, persones que s'identifiquen amb ser homes i persones que s'identifiquen amb ser dones o amb altres identitats de gènere, a les diferents orientacions sexuals que poden estar presents entre nosaltres, a les diferents religions i creences i a les persones que potser no tenen cap creença o religió, a les diferents capacitats, velocitats i estat de salut, a les diferents situacions administratives, per exemple, persones que tenen un DNI, un NIE o un passaport, persones que poden tenir diferents orígens, les persones que són nascudes aquí i persones que han nascut a altres indrets. Pots acabar convidant a les persones a acollir qualsevol altra diversitat que potser puguin pensar que està present en el grup i que no ha sigut anomenada. ¿Qué otras diversidades les parece a ustedes que están presentes y que son difíciles de nombrar? Pues algunas como somos musulmanas, sí. pero yo llevo el pañuelo y otras que son musulmanas pero no llevo. y queremos dar la bienvenida a todos, ¿no? Sí, Pero en cambio si digo, pues aquí hay personas que quizás se identifican con, con tener prácticas heterosexuales y hay personas que se identifican con tener prácticas bisexuales o homosexuales y son todas bienvenidas, es muy diferente porque nombrarlo, reconocerlo y genera seguridad, pero en cambio preguntarlo es algo muy... Yo no. ¿Sí? En cambio podemos decir, pues quizás hay personas que se identifican con ser católicas aquí en este grupo y también son bienvenidas. Mm. ¿Mm? Que tienen pasaporte, que no tienen pasaporte, que tienen NIES, que tienen NIES de largo plazo, de corto plazo, de estudiantes, etc. Bienvenidas a todas estas personas que están presentes. Y uno como facilitador, como dinamizador, como líder de los grupos, es responsable de nombrar estas diversidades para que también todo esté en un plano de vetado, ¿no? El hecho de poder nombrar las diversidades, de darles la bienvenida, genera un poco más de seguridad, porque soy reconocida. Y si soy reconocida es que es menos probable, aunque pueda pasar, que me pasen por arriba, que no sea vista y que me arrollen, ¿no?, de alguna manera. I fins i tot tancar els ulls per un moment, respirar profundament i poder agrair la diversitat de qui som com a grup, no? I així poder estar més presents. Mentre estàs anomenant les diferents diversitats, pots sentir l'energia en el grup. Això et permetrà identificar quines àrees o quins temes poden arribar a ser més complicats per aquest grup. Dentro de la bateria de vídeos del projecte Iris, hay uno de los vídeos que explica todos los ejes y que puede darnos una mejor orientación para poder dar una bienvenida completa. Aquesta activitat no necessita un debat final o una discussió serveix per començar la resta d'activitats amb un clima diferent.